ओम नमः शिवाय तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है आज दिन शुक्रवार है और मैं राजस्थान में हूँ इस समय तो मेरे मन में आया क्यों ना आज मैं आपको एक ऐसा मोहिनी का गुप्त ताबीज़ दे दूँ जो कि किसी को भी पलक झपकते ही आपके अनुकूल कर देगा <clears throat> ये बहुत ही पुराना प्राचीन यंत्र है जो कि मैं इंद्रजाल से ले रहा हूँ और एक बार आपने ये यंत्र सटीक बना लिया तो उसके बाद आप सर्वजन मोहन करने में निपुण हो जाएंगे इस यंत्र को आपको रविवार या शुक्रवार के दिन बनाना है बनाने के बाद आपको बुधवार को ये धारण कर लेना है इस यंत्र को अगर आप बनाना चाहते हैं किसी को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको सात्विक भोजन करना होगा एक महीने तक इसमें मांस मदिरा का सेवन वर्जित है भूल कर भी मांस मदिरा इस दौरान ना खाएं। इकतालीस दिनों की ये साधना है इकतालीस दिनों तक आपको सात्विक रहना है किसी भी तरह का मादक पदार्थ आपको ग्रहण नहीं करना है और इस यंत्र को जब बनाएं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें और इस यंत्र को या तो रविवार को बनाएं या शुक्रवार को बनाएं यंत्र मैं आपको बता दूं आपको एक रेक्टेंगल बनाना है और उसके ऊपर लिखना है रीम रीम रीम तीन बार ह्रीम लिखना है उसके ऊपर तीन बार ह्रीम लिखना है उसके नीचे ह्रीम ह्रीम ह्रीम और जो बीच का पोर्शन है वहाँ पर आपको लिखना है ह्रीम ओम देवदत्त ह्रीम ये यंत्र निर्माण करना है आपको अनार की कलम से गोरोचन से अनार की कलम और गोरोचन इन दोनों का मिश्रण होना चाहिए आप अनार की कलम से गोरोचन की शाही से इस यंत्र का निर्माण करेंगे इसके बाद बुधवार को जो भी आपके इष्ट देव हों जो भी आपके कुल देवता हों उनसे आग्रह कीजिएगा कि ये जो यंत्र है इसको सिद्धि प्रदान करें और इसको धारण कर लीजिएगा इसके बाद जो जहाँ पर भी आप जाएंगे वहाँ पर सिर्फ आप ही का बोलबाला होगा आपने जो एक बार बात कह दी वो सर्वमान्य होगी उसको कोई टाल नहीं पाएगा ये यंत्र आप बना सकते हैं यदि कोई दिक्कत परेशानी आए तो मुझे कॉल कीजिएगा triple nine two eight four सोलह पच्चीस पर और यदि ये यंत्र आपको चाहिए तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं सर्वजन मोहिनी यंत्र कहते हैं इसको धन्यवाद